कसम उस वक्त की कसम उस वक्त की कसम उस वक्त की कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है जवानों की जबा पर नाराय तकबीर आता है कसम उस वक्त की कसम उस वक्त की कसम हमें रहना है अपनी सरजमी का पासबा बनकर नबी की है दुआ फतेह मुबी का एक निशा बनकर करम अल्लाह का रहता है करम अल्लाह का रहता है सर पर साहिबा बनकर कसम उस वक्त की कसम उस वक्त की जवानों का ये जज्बा उनके ईमा की निशानी है वतन बाकी रहे ये जिंदगी तो आनी जानी है यही अल्लाह के शेरों का यही अल्लाह के शेरों का तर्ज जिंदगानी है कसम उस वक्त की कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता जवानों की जुबा पर नाराय तकबीर आता है कसम उस वक्त की कसम उस वक्त की कसम उस वक्त की कसम उस